Χτυπάμε τα 600 ml κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Προσθέτουμε 50 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα, 300 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού, και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν. κόβουμε το τσουρέκι, βάζουμε όσο τσουρέκι θέλουμε το περιχύνουμε με κονιάκ και ανακατεύουμε. Το βάζουμε στο παγωτό μας και ανακατεύουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Προαιρετικά βάζουμε λίγη πραλίνα, τοποθετούμε το παγωτό μας σε σκεύος με καπάκι και το αφήνουμε για τουλάχιστον 12 ώρες στην κατάψυξη πριν σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και Χριστός Ανέστη!